саламатсыздар қазақ елі мен сарманова ләззат қарағанды қаласынан сөйлеп жатырмын алматы облысының әкімі сұлтанғазиев марат мынау есіккөл қаласын мына өкімет тарапына қайтаруын қатаң түрде талап етемін ассалаумағалейкум қазақ елі мен башанов жандарбек амангелдіұлы батыс қазақстан облысы орал қаласының тұрғынымын мен алматы облысының әкімі сұлтанғазиев мараттан есік көлін мемлекеттің меншігіне қайтаруын талап етемін қатаң түрде алейкум, құрметті қазақ елі мен батырханов наурызбек әлібекұлы қазақ елінің азаматы ел жанашыры қоғам белсендісі алматы облысының әкімі сұлтанғазиев мараттан Исіқ ә, Исық көлін үкімет тарапына қайта өткізуін талап етемін өйткені ол апатты жерде тұруына байланысты есік көлі алматы облысы еңбеш қазақ ауданында есік қаласынан 17 шақырымдай жерде іле алатауының теріскей баурайындағы әсем шатқалдардың бірі есік шатқалында теңіз деңгейінен 1759 метр биіктікте орналасқан көл шамамен 10 мың жыл бұрын тау жыныстарының ығысуынан пайда болған яғни табиғи жолмен қалыптасқан тау мұздықтары қар жауын шашын суы жиналып тау аралығындағы әсем көлге айналған көлдің ұзындығы 755 метр ені 325 метр жағалау бойының ұзындығы бүтін төрт шақырым есік көлі маңында сонау 1958 жылдың басында демалыс инфрақұрылымы мейлінше қарқынды дамып есік өзенінің шатқалымен сапалы тас жолы төселіп халық Алматы қаласынан автобуспен бару үшін үлкен автовокзал салынып, орталық базардан жарты сағат сайын автобустар көлге дейін қатынап тұрған көл жағасына 100 орындық екі қабатты қонақ үй мейрамхана фотосалон монша шаштараз сияқты құрылымдар салынып жұмыс істеген келушілер үшін биялаңдары болған демалушылар көл суық болғандықтан суға түспесе де көлдің оңтүстік жағасында кездесетін құмдауыт жерлерде күнге қыздырынып көл бетінде катер қайық және өзен трамвайларымен серуендеген ассалаумағалейкум қазақ елі мен қуантай дабыштегі қуанышылы ақтөбе қаласының тұрғыны алматы облысының әкімі сұлтанғазиев мараттан есік көлін мемлекет тарапына қайтарып беруді талап етемін алейкум қазақ елі мен қазақстан республикасының азаматы дәулеткелді керімбекұлы байымбетов алматы облысының әкімі сұлтанғазиев марат деген кісіге есік көлін қайтадан мемлекеттікке қайтарып беруін талап етемін мен мақұлбек бағдатбек жаңұлы түркістан облысы сарыағаш ауданы сарыағаш қаласының тумасымын және де мен бұл жерде айта кететін алматы облысының әкімі сұлтанғазиев мараттан есік ауданының яғни есік көлінің мемлекет меншігіне қайтадан өтуін талап етемін мен павлодар облысы екібастұз қаласының тұрғыны әшім гүлзара алматы облысының әкімі сұлтанғазиев мараттан есік қаласының есік көлін мемлекеттік меншікке өткізуін талап етемін Ассалаумағалайкум қазақ елі мен талдықорған қаласынан нұрбол әбдуәлиұлы қазақстан азаматымын сұлтан қазы ғазайып мұраттан есік көлін жеке меншігінен айырып өкімет тарауына өткізіп беруін сұраймын ақша құмар ғой бұл ақша үшін неге бармайды бәріне қарашы қарашы мынау ауыз су ғой қанды су ауыз су халық ішіп жатыр иә сұмдық қой мынау шлагбаумның ана халықты өткізбей машина өткізбей қойып тастағаны олар айтады мына көл есік көлі ауыз су халық су ішіп жатыр сондықтан машинаны өткізбеген себебіміз көл таза болу керек сол үшін біз шлагбаумды қойып қойдық деп машинаны өткізбей халықты жаяу жүріп міне осы осыны біз ішеміз егер ана машинаны өтіп жүретін болса болмайды екен да осыны елдер ішіп отыр ғой мен менқожа ахметова салтанат қазақстан республикасының азаматы алматы облысының әкімі сұлтанғазиев мараттан есік көлінің жекеменшіктендіріп алуына қарсылығымды білдіремін есік көлін мемлекеттік тарапына қайтарылуын талап етемін қазақстан азаматы алматы облысы еңбекші қазақ ауданы есік қаласының тұрғынымын ала сұлтан алматы облыстық әкіміне әкіміне сұлтанғазиев маратқа мына есек көлін қайтарып үкімет қарамағына алуын талап етемін ассалаумағалейкум қазақ елі мен әсен нұрсанұлы павлодар облысынан алматы облысының әкімі сұлтанғазиев маратқа талабым есік көрдін үкімет қармағына қайтарып беруін талап етемін ассалаумағалейкум қазақ елі мен абитов өмірбек тұрғынұлы оңтүстік қазақстан облысының шымкент қаласының тұрғынымын мен алматы облысының әкімі сұлтанғазиев маратқа есік көлін өкімет қарамағына қайтарып беруін талап етемін мен қарағанда тұрғыны сүлейменов бекзат қоғам белсендісі мен алматы облыс әкімі сұлтанғазиев мараттан есік өз, есік көлін мемлекет тарапына қайтаруын талап етемін ассалаумағалейкум мен қазақстан азаматы мұқаев серікбай қашқынбекұлы жетісу облысы ә, ауданы алмалы ауылының тұрғынымын алматы облысының әкімі ә, сұлтанғазиев мараттан өтініш есік көлін мемлекетке қайтаруыңызды талап етемін мен қазақстан азаматы қасымбек құрманғазы кәкішұлы болған тұрғылықты жерім алматы облысы Қазақ ауданы есік қаласының тұрғынымын алматы облысының сұлтанғазиев маратқа талам есік көлін қайтарып өкіметтің қарауына беруін талап етемін ассаламу алейкум я Розбатив Ахпаржан Кахарманович, житель села Балтабай имбирско района Алматинской области. Обращаюсь к Акиму Алматинской области Султангазиеву Марату с просьбой вернуть озеро Исык, жемчужину, жемчужину нашего района и всего Казахстана, в государственную собственность, так как озеро Исык является достоянием всего народа. Мен Қазақстан азаматы Айдын Әлжанұлы боламын. Тұрғылықты жерім Алматы облысы, Еңбекші Қазақ ауданы, Есік қаласы. Алматы облысының әкімі Сұлтанғазиев Маратқа менің талабым. Есік көлін өкіметтің қарамағына қайтарып беруіңізді талап етемін. Мен Қазақстан азаматы Абзал Жәнібекұлы боламын. Тұрғылықты жерім ақмола облысы есіл ауданы астана қаласы алматы облысының әкімі сұлтанғазиев маратқа менің талабым есік көлін үкіметтің қарамағына тез арада қайтарып беруіңізді талап етемін кеңес үкіметі кезеңінде 1963 жылы 7 шілде күні қазақ сср министрлер кеңесі төрағасы дінмұхаммед қонаев пен бірінші орынбасары алексей косыгин жоспарлы түрде есік көліне келеді дәл сол күні мәскеуден және шетелден мәртебелі қонақтар келуі де жоспарланған тарихқа сенсек су тасқынының негізгі себептері мынадай болған биік таулардан жарсай мұздағынан ерген су ойыс көлге құйылған көл суға толған сәтте граниттен жасалған бөгетті жарып өткен сөйтіп лай мен тастың үлкен селі жүре бастаған үлкен сел жолдағы ғасырлар бойы тұрған шыршаларды жұлып алып тастарды да ағызып әкеткен қатты толқын судағы қайықтар мен адамдарды жағаға лақтырған толқынның күшімен бөгеттер бұзылған бірнеше сағаттың ішінде сел ес қаласына құйылып көптеген нысандар қираған сол кезеңдегі баспасөз жүздеген адам қайтыс болғанын жариялаған ал бейресми директор бойынша үш мыңға жуық адам шығыны болған